дополнительные экипажи. Применяю 1075. Попробую зайти спереди, прием. 1042, с лесовозом. Он уже не уйдет. Прошу обеспечить 1073. Один я не справлюсь. Нет, право, 2-6. Оставайтесь в заграждении. Ждите. 5-1 следует в ваш квадрат. свободные машины. Срочно! Вижу нарушителя, продолжаю погоню. Я заглох! Кто-нибудь, смените меня! Нарушитель скрылся. Вряд он ушел далеко. Последний раз объект двигался на север по 99-му шоссе. Решено выставить оцепление. Вызов код 6. Координатор код В вагоне присвоен статус 2. Tendo problema.